Sie brennt alle Brücken nieder, sie reißt alle Mauern ein. Sie fährt fort und kommt nie wieder, für immer frei, für immer frei. Genie, bleib heute Nacht nicht hier. Lass alles hinter dir, steig in den Bus und fühle ich frei, sind Nachtfreunde nicht dabei. la salle s'interdit. Chacun un mot son fruit. Arm, Freund und Eckball. Jetzt